आज हम जा रहे हैं कतारा यहाँ पे फायरवर्क्स है ये है उमामाबाद जी और ये है एनाबाद जी Gracias. अभी हम आए थे कतारा कतारा वर्कस देख लिया बिल्कुल बेकार दो मिनट वर्कस हुआ है बस वो भी थोड़ा सा और अभी जाने लगे हैं लुसेल लुसेल जाके देखते हैं वहाँ वर्कस कैसे है